ilikuwa na urefu wa mita 80 ila sasa hivi lina mita 510 na na barabara zake zilizoboreshwa miinuko zina urefu jumla wa kilomita 3.8. Kuachilia mbali pia daraja, wakati wa ujenzi wa daraja kuna faida nyingi zimepatikana, manake wameajiriwa, ajira zilitengenezwa 390 ambapo asilimia 94 kati yake ni wazawa na asilimia sita ni kutoka nje. Pia daraja limejengwa kwa teknolojia ambayo ni ni adimu sana hapa nchini, labda daraja moja au mawili inaweza kawa yametumia hiyo teknolojia. Kwa hiyo wataalamu wetu wamepata nafasi ya kujifunza teknolojia mpya kwa ajili ya kuendeleza madaraja mengine huko baadaye. Daraja linajengwa na kampuni ya China Power na linasimamiwa na kampuni ya China Power kutoka China ya Korea inaitwa Ilshin ya kutoka Korea, lakini ina imeshirikiana na kampuni ya wazawa inaita Advanced Solution Engineering ambapo asilimia kubwa ya wale wasimamizi wataalamu wahandisi walioko ni wa, wanatoka kwenye ile kampuni ya wazawa. Kwenye upande wa wasimamizi wa kampuni ya Korea wako wawili tu, ni project manager na bridge engineer. Kwa hiyo tunaona kwamba tumefaidi pia, kumekuwa na ajira za, za wananchi, kwa hiyo watu wamepata kipato. Ujenzi wa daraja hili la lami Mnafahamu daraja hili ni daraja la kimkakati kabisa. Zamani tulikuwa tuna daraja dogo e, ambalo limekuwa lina changamoto kwa sababu kwanza linapitisha gari moja moja, magari yasubiriane, na pili limekuwa na changamoto ya ajali. Tunafahamu daraja hili lina manufaa sana kiuchumi, kwa sababu ni njia kubwa hii inayotoka Segera mpaka Chalinze mikoa ya Tanga, Arusha, Kilimanjaro mpaka nchi jirani. Sasa kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya kutumikia Watanzania. Daraja hili kama mnavyofahamu limeanza katika serikali ya awamu ya tano, lakini Mheshimiwa Rais wetu aliahidi wananchi, aliahidi Watanzania miradi yote ya kimkakati iliyoanza kutekelezwa katika awamu ya tano haitakwama, itaendelea na itakamilika kwa wakati. Daraja hili linajengwa na kampuni ya China, lakini msimamizi au consultant ni kampuni ya Korea, vile vile wakishirikiana na, na kampuni ya Tanzania. Kwa hiyo utaona linasimamiwa na TANROADS kuna kampuni ya Korea, kuna tanzania na kampuni ya China ndio wanafanya kazi nzuri, kazi kubwa na nzuri ya kujenga daraja hili. Daraja hili tumesikia kwa taarifa limegharimu takriban bilioni 75.1 bilioni 75.1 zimetumika kuweza kutatua kero ya daraja hili na lina urefu wa zaidi ya mita 500 karibu takriban mia tano lakini kwa upande wa Chalinze utaona bado na barabara inatengenezwa inajengwa karibu kilomita mbili nukta moja na upande wa pili kuelekea Segera karibu takriban kilomita moja nukta saba. Kwa hiyo kimsingi barabara tu za pembeni ni takriban kilomita tatu nukta nane. Sasa ukiangalia ni daraja refu limejengwa, teknolojia ni adimu, na utaona lilivyo urefu wa nguzo, kuna nguzo pale ina mita 52 na ndiyo nguzo ndefu kabisa katika madaraja yote katika nchi hii. Daraja hili linatarajiwa kukamilika mwisho wa mwezi Julai, wanamalizia kazi ndogo ndogo. Ujenzi wa daraja umekamilika kwa asilimia 91 na barabara takriban asilimia 80. Kwa hiyo kwa mujibu wa mkandarasi na mtaalamu msimamizi consultant. Mwisho wa mwezi Julai watakuwa wamemaliza daraja hili na wanajitahidi kabla ya mwezi Novemba watakuwa wameshamaliza, wasema kwenye Oktoba watakuwa wameshamaliza na hizi barabara. Lakini si hiyo tu, baada ya hapo wataenda kukarabati daraja la zamani kwa muda wa miezi mitatu na mradi wote wa daraja jipya na ukarabati wa daraja la zamani litakamilika kufikia mwezi Novemba mwaka huu na watakuwa tayari kukabidhi kazi. Sisi wakazi wa mkoa wa Pwani ambapo ndio daraja hili lipo, daraja la kimkakati, daraja zuri lenye ambalo litaweza kusaidia katika uchumi, upande wa usafirishaji, lakini sisi tutalitumia vile vile kama sehemu ya utalii, sababu ukiangalia hapa panapendeza, ni eneo zuri na utaona ujenzi wa daraja la zamani, kabla hujafika kwenye daraja, njia ile ina kona kona nyingi. Hii wamejitahidi sana kuondoa hizo kona ili kuweza kupunguza kupunguza ajali. Tunaahidi tutalilinda daraja hili, tutalitunza daraja hili kwa sababu ni miongoni mwa tunu za taifa na ni daraja la kimkakati. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais, nampongeza sana Waziri wa Ujenzi eh, my brother Profesa Mbarawa Nawapongeza sana TANROADS kwa kazi nzuri ambayo mmekuwa mkifanya katika nchi hii na mnaendelea kufanya kazi nzuri sana. Nawapongeza vijana na wa, vijana wetu mainjinia wetu ambao mmeshiriki katika kujenga daraja hili, mmepata utaalamu. Ni imani yetu utaalamu huo mtaitumia, mtautumia katika kutatua changamoto maeneo mengine yatakayohitaji ujenzi wa madaraja.